Дифференциальное уравнение первого порядка, заданное в нормальной форме, то есть со штрихами, называется однородным, если функция, стоящая в правой части этого уравнения, является однородной функцией нулевого измерения. Как это проверить? В эту функцию вместо x мы подставляем tx, вместо y ty и делаем преобразование. В результате преобразований, если у нас t сократилась и осталась функция такая же, как была в начале, то функция является однородной функцией нулевого измерения. Например, рассмотрим следующую функцию. Вместо x в эту функцию подставим tx Вместо Y – y В знаменателе точно так же. Выполняем преобразование. В числителе раскрываем скобки, возведя в квадрат каждый множитель в скобки. Получилась следующая сумма. В знаменателе t умножим на t, получим t квадрат. В числителе есть общий множитель t квадрат, который мы выносим за скобку и сокращаем в числителе и знаменателе одинаковый множитель t квадрат. Осталась у нас функция такая же, как была в начале. Значит, функция f является однородной функцией нулевого измерения. Если нам задано уравнение не в нормальной, а в дифференциальной форме, то есть с дифференциалами, Такое уравнение легко перевести в нормальную форму со штрихами. Следующим образом. Слагаемое с дифференциалом dx перенесем в правую часть с противоположным знаком. Далее разделим на dx левую и правую часть. В правой части dx сократится, в левой части оно появляется в знаменателе разделим на выражение, стоящее перед дифференциалом dx dy, левую и правую часть. В левой части это выражение сократится, в правой появится в знаменателе. Итак, у нас слева оказалось dy по dx, это и есть производная y', а справа выражение с x и y, то есть f от x, y. Методом решения любого однородного дифференциального уравнения первого порядка является замена. y мы меняем на xu, а y' на сумму u и x умноженное на u'. Такая замена обязательно приведет однородное дифференциальное уравнение в уравнение с разделяющимися переменными, которое просто решить. Давайте рассмотрим следующий пример. У нас и есть вот такое дифференциальное уравнение первого порядка. Сначала, чтобы его решить, нужно убедиться, что данное уравнение является однородным, либо опровергнуть эту версию. Выразим y' из этого равенства – разделив левую и правую часть на 2х квадрат. Получили следующее равенство. В правой части у нас стоит вот такая функция. Докажем, что данная функция является однородной функцией нулевого измерения. Для этого вместо x подставим tx, вместо y – ty Выполним преобразование, раскрыв все скобки. В числителе у нас есть общий знаменатель, который мы вынесли за скобку. Сократим t квадрат в и в знаменателе, и получается такая же функция, как была в начале. Значит, функция стоящая в правой части, является однородной функцией, и уравнение, которое нам нужно решить, однородное дифференциальное уравнение первого порядка. Такое уравнение решается с помощью замены y мы меняем на xu, y' на u плюс xu'. В левую часть мы подставляем вот эту сумму, подставили, и в правой части вместо y мы должны подставить xu, так как y в квадрате, значит x квадрат u квадрат. Подставили. Знаменатель переписали таким, как он был. Выполняем всевозможные преобразования. В числителе x квадрат – это общий множитель, который мы вынесли за скобку. Сократили x квадрат в числителе и в знаменатель. Домножили левую и правую часть равенство на 2, чтобы убрать знаменатель. Получили следующее равенство. Это уравнение является уравнением с разделяющимися переменными. Чтобы эти переменные было легче разделить, перейдем из нормальной формы уравнения, то есть со штрихами, к дифференциальной форме, с дифференциалами, заменив у штрих на du по dx. Вот это слагаемое, стоящее в левой части, мы перенесли в правую с противоположным знаком. В знаменателе у нас мы видим дифференциал. Ни одного э, дифференциала в знаменателе не должно быть. Поэтому мы домножим левую и правую часть на dx, убрав dx из знаменателя, и вот он у нас оказался в правой части числителя. Перед дифференциалом du должно стоять выражение только с u, перед dx только с x. Для этого, чтобы убрать 2 x с левой части, а вот эту скобку в квадрате из правой, мы разделим левую и правую часть сначала на 2х, а затем на вот такую скобку в квадрате. Получили уравнение, которое является уравнением с разделенными переменными. Далее это уравнение можно интегрировать. Записали интеграл от левой части, интеграл от правой части. Одну вторую мы вынесли за интеграл как константу – а вот такое выражение записали несколько в другом виде. Перенесли из знаменателя выражение в числитель, поменяв знак степени. И вместо ДУ записали У минус 1. От этого ничего не изменится. Слева интеграл табличный, интеграл от степенной функции. Справа интеграл табличный воспользовавшись табличкой, записали то, что у нас получится. Первообразное. Далее одну вторую вносим и записываем как степень аргумента по свойству логарифму. Справа дописываем константу, но вот в таком специфическом виде, вместе с натуральным логарифмом. Для того, чтобы записать, объединить эти натуральные логарифмы и записать в более компактном, красивом виде. Знаменатель нам хочется убрать. Домножим левую и правую часть на минус у минус 1. Слева у минус 1 сократится, а справа появится как множитель. Воспользовавшись свойством логарифма, сумма логарифма равно равна логарифму произведения. Заменили сумму на произведение. Корень из x – это x в одной второй степени, как я уже говорила. У нас получилось следующее выражение. После того, как мы нашли интегралы, уже можно сказать, что получен нами ответ всего уравнения. Но так как y еще не выражен из этого ответа, такой ответ можно назвать общим интегралом дифференциального уравнения. Сделаем преобразование, приведем к общему знаменателю, домножим на x, раскроем скобки и сделаем все возможное, чтобы выразить y. И когда мы выразили y, это уже окончательно ответ нашего дифференциального уравнения, который мы получили. Давайте рассмотрим еще один пример. Нам дано дифференциальное уравнение первого порядка – в дифференциальной форме, но мы не знаем, является ли оно однородным. Поэтому давайте вначале это проверим. Для этого нам нужно выделить производную y' или dy по dx. dx у нас должен оказаться в знаменателе, поэтому разделим каждое слагаемое левой части на dx. Получили следующее равенство – Теперь избавимся от коэффициента перед dy по dx, поэтому мы сейчас разделим на коэффициент минус x. Каждое слагаем разделили. У нас получилось два слагаемых, одно из которых, из которых и есть производная dy по dx или y'. Второе слагаемое мы перенесем в правую часть с противоположным знаком. У нас оказалось уравнение, где слева стоит производная, а справа функция, содержащая x и y. Проверим, является ли данная функция однородной функцией нулевого измерения. Для этого вместо x подставим tx, вместо y – ty. Выполним преобразование. В числителе вынесем за скобку t как общий множитель, и сократим с т стоящим в знаменателе. Получилась у нас функция такая же, как была в начале. Значит, эта функция является однородной функцией нулевого измерения, а наше уравнение – однородным дифференциальным уравнением первого порядка. Такое уравнение решается с помощью замены. y мы меняем у на x, y' на следующую сумму. Подставляем вместо Y' штрих производной вот эту сумму, написали ее сюда. Вместо Y – X, U, остальное все переписали как было. После того, как вы выполнили замену, мы пришли к уравнению с разделяющимися переменными. Их нужно разделить. Но ну, сначала выполним преобразование в правой части данного равенства. В числителе вынесем x за скобки как общий множитель и сократим с x стоящим в знаменателе. У штрих заменим на du по dx. Теперь дифференциалы du и dx должны стоять в разных слагаемых, и ни один из них не должен находиться в знаменателе. Поэтому э, домножим левую и правую часть равенства на dx. dx у нас оказалось в числителе. И перед du должно быть выражение, содержащее только u, перед dx только x. Для этого мы разделим левую и правую часть данного равенства на скобку, а затем на x. И получилось уравнение с разделенными переменными, которые уже можно интегрировать. Интегрируем левую и правую часть данного уравнения. Получаются простые табличные интегралы. Написали, добавили в правой части еще константу в виде натурального логарифма от этой константы. Справа применим свойство логарифма. Сумма логарифма равна логарифму произведения аргумента. Логарифмы в левой части и в правой убираем. Получили следующее равенство. Далее u надо заменить на частное или на дробь y, деленное на x – заменили, и осталось просто выразить y из данного равенства. Сначала мы выразили второе слагаемое, а затем, домножив на x, выражаем сам x. Получили следующий ответ.